Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui com um vídeo para apresentar um código, uma, ta, uma tapaça para vocês de GTA. Um código para conseguir as Kenga, para pegar as Kenga. É, um código para pegar as Kenga. As Kenga vão ficar, é, estará te perseguindo, se vocês gostam. E eu estarei trazendo mais vídeos de códigos de trapaça de GTA e esse aqui é o primeiro, porque o vídeo que eu gravei de duas horas deu errado. o brincando, um gravou a porra do vídeo, eu tomei no cu, porque eu fiquei, eu fiquei duas horas falando sozinho, sem gravar, porque eu, é culpa do Bandicam. culpa do Bandicam me ferrou, fudeu. Então eu vou gravar aqui o... É, eu vou falar aqui o código. Ele vai ter no máximo 3 minutos. E o código é esse, é B é TT NTV eu viro super ah, eu, não tô, eu, não, eu não estou animado porque eu já gravei tanto esse vídeo porque o, o Bandicam está dando erro tanto aqui já é a segunda a terceira vez que eu estou gravando então olha eu viro Batman super aranha homem carvão Homem-Aranha não, Homem-Aranha é vermelho, nem sei. Cadê as Kanga? É ver uma Kanga. o que é isso, CJ? O que tá acontecendo? Espero que isso seja uma cueca. Eu não sei porque eu tô de óculos, eu tenho mental. Moleque, ó, que essa mulher tá com na mão, gente. O que tá acontecendo com o mundo, velho, Ah, vai tomar no cu, policial. Me deixa em paz. Eu quero, eu quero o negócio da mulher. Mulher, o que é isso? Você tá na mão. O que tá acontecendo? Olha isso. A mulher tá na mão. O que é isso? Agora vamos transar. Empresta o carro aqui eu pedi quem, cara. E as mulheres estão tão desesperadas. Ah, tinha um carro aqui. Eu não vi. Entra o Felipe ainda. Aí você aperta Y. Y para aceitar Está bom, mulher, que está bom. Meu Deus a bundinha do cara se mexendo. Ela está comendo meu dinheiro, essa vaca. Meu Deus, mulher, calma. Eu, eu tenho uma surpresa pra você. Surra. Meu Deus, o que é isso? que é isso, CJ? O que você está na mão? As mulheres... Meu Deus! Então, galera, esse foi o vídeo com as com As tengas, tudo aqui. Né? Esse foi o vídeo, esse, esse foi o código. Terá mais vídeo de código trapaça de GTA. Então esse aqui foi o vídeo. Esse vídeo aqui foi ruim, foi gravado ruim, porque eu tô sem... O bandicam tá uma bosta. Porque o meu computador não funciona o Action. Então esse é o vídeo, galera. Tchau, meus consagrados. Tchau sua vagabunda. Parece minha mãe, essa vagabunda.